Baby, dame love, se los quiero dar tu amor Dame una pizca de a ver si se me olvida Todo lo vivido entre tú y yo Yeah, dime qué pasó Es que mi corazón como hielo Ahora ofrece amor, pero yo no lo quiero Ando congelado y los besos son bajo cero Vente a mi en la cama haremos un vuelo Baby, estamos fuego como una cual y mi amor no vemos luego Como uh, una pastilla para olvidar que yeah. me tiene mal, ahora no puedo salir, no puedo escapar historia está todo mal I don't need your love Ya no va a rogarte Shorty me tiene mal Ahora no puedo salir, no puedo escapar Shorty me tiene mal Ahora no puedo salir, no puedo escapar I don't